потуши. Ну, Ой, случайно потуши. <laughs> Да, потуши. Ой, случайно потуши. душу. Ой, случайно потушил. потуши. Ой, случайно потушил. случайно потушил. Ой, случайно потушил. потуши. Ой, <laughs> случайно потушил. Boże. душу. Ой, случайно потушил. потуши. Ну, Ой, случайно потуши. <laughs> потуши. Ой, случайно потуши. матушка. Ой, случайно потушил. случайно потушил. Ой, случайно потушил. потуши. Ратуши. на, потуши. случайно потуши. А, потуши. Ой, случайно потушил. потушу. случайно потушил. Ой, случайно потушил. меня потуши. Ой, случайно потуши. А, потуши. случайно потуши. Yeah. случайно потушил. Ой, случайно потушил. Да, потуши. Ой, случайно потушил. потуши. Ой, случайно потуши.